अरे भाई साहब ऊपर गन ऊपर गन मर रहा कहां से मर ब्लू हाउस ले जल्दी ब्लू हाउस हम ये रिकॉल सेंटर रिकॉल सेंटर ठीक बड़े ठीक बड़े ठीक बड़े रिकॉल सेंटर ठीक बड़े हाँ। बच मार करो मार करी एक बंदा पीछे भी आया हजार कते चला दिलो कौन चला हराम खोर आदमी नंबर के off. Watch out! Watch out! गाड़ी गाड़ी गाड़ी गाड़ी गाड़ी गाड़ी Marked गाड़ी एक बारी बंदा तो आप मर्द उतार दे लो लोग ओ भाई दू को गोली भाई दे दे लग दे दे लाख दे दे लाख अरे वही उधर ही से हुए हुए सी है स्क्वाड स्क्वाड अरे हुए मर लगा हुए वॉच आउट वॉच आउट अबे काहे रे कूद गल नीचे नीचे कूदल बा नीचे कूदल बा ठीक ठीक ठीक मैंने बंदा नहीं बंदा ऊपर बा टंकी की हिल तो बांस है नहीं नहीं हेले आओ ले जो ला ला ला हमारा चला तो मत दे हमरा कते हैं फिर हम ओबरी 70 को भाई डॉट बा एगो चलावत तनी हां आई डब्ल्यू उठाओ तो भाई circle I got supplies circle भागल अबे किधर किधर किधर किधर ठीक बोल सर के एक एक बात है नोक भर लगा तीन देखिए जात रहो ने को रहने बंदा यहां से एक और हम लेकिन मरला लोग किधर हमें समझ नहीं आ रहा ये ने ने रोड पे मार्क द लोकेशन अबे तो गाड़ी तो फोर व्हील उठाओ ना बे हमने किंग जंप तक घंटा से साइड में कौन है ये साइड से गाड़ी को आप देख रहे हो अच्छा। लोग ना ला ला अब अब गेमर रुक गए ठीक है मैं पतला ये वाला बंदा नहर में कूद गए हम जोन में नहीं थे अब क्या करें हम आवा लोग आवा लोग स्मोक डाल दी क्या उन्हें हां डाल दे नहीं स्मोक डाल दो आवा मार देने बहुत ज्यादा स्मोक मार दले बनी आ जा लोग बगल में ही बा बंदा नीचे कूदल कूदल कूदल कहना घर में बस सात गो ग्रेनेड रख ले वाले यही खातिर है बहुत अटके निके निके निके निके खत्म खत्म कर देनी है नोक बा वो नोक भर लक कोनो दोसर कोनो मरले वाला ओकरा के हां हां हे भाई भाई, भाई। ऊपर बा ऊपर बा देखो बंदा है तेरा अरे हे हे में भी बा हे में पे पे अरे मार दे नहीं ऊपर नेट के बारिश भइल बा ऊपर नहरा वॉच आउट ना अभी नहीं के मारो ना ना ना के मारो इधर ही बा कूद गएला साइड उस साइड बा उस साइड बा उस साइड उस साइड आराम से डब्ल्यू आराम से नार वाला है आ, आला आला आला रुक नार वाला का हम मारते हैं चलो जाओ चलो घुसा घुसा कूद गया